Hallo und willkommen. Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert und ich mache Fotos für Wikipedia. Und wir befinden uns hier heute Morgen im Lassen Volcanic Nationalpark. Ähm, der gehört zur äh, Kaskadenkette, die in Washington beginnt und sich dann über Oregon bis nach Kalifornien zieht, ist Teil der, des Pazifischen Feuerrings und äh, diese Gegend hier ist vulkanischen Ursprungs. Und die höchste Erhebung hier ist der äh, Mount Lassen. Der gehört zusammen mit dem Mount St. Helens zu zwei Vulkanen, die überhaupt im 20. Jahrhundert noch ausgebrochen sind. Und der Ausbruch des äh, Mount Lassen hier in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat den Anstoß gegeben, hier einen Nationalpark einzurichten. Und das war 1916. Und ich bin jetzt hier auf dem Weg zu Bumpus Hell und was das auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Und wir befinden uns jetzt hier an einem Platz, der heißt Bumpus Hell nach Kendall Bumpus, einem der frühen Siedler, der 1865 mit seinem Bein durch die dünne Erdkruste hier gebrochen ist, sich dieses Bein wahnsinnig verbrannt hat. Äh, in diesen Schlammtöpfen hier sind Temperaturen von 115 Grad Celsius und das Bein musste später amputiert werden und deshalb heißt das hier die Hölle von Kendall Bumpus, Bumpus Hell. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie finde ich meine Motive überhaupt, wenn ich ein neues Fotoprojekt für die Wikipedia starte? Und meistens beginne ich meine Recherche in der Wikipedia selber. Und dazu gehen wir jetzt mal in den Wikipedia-Artikel Lassen Volcanic Nationalpark, scrollen darunter zum Abschnitt Weblinks und da gibt es einen Verweis auf Commons. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist erstmal alles auf Englisch, weil Commons von Menschen aus der ganzen Welt genutzt wird. Und da muss man sich manchmal so ein bisschen durch so ein Gewirr von Unterkategorien klicken. Direkter geht es natürlich mit der Suchfunktion. Also hier Category Doppelpunkt Bump is Hell. Dann schauen, welche Einzelmotive könnten reizvoll sein wo lohnt es sich, Arbeit zu investieren. Stellt sich die Frage, was ist Commons eigentlich? Commons, das ist eine der größten Mediensammlungen im Internet überhaupt, enthält Fotos, Videos, Grafiken, Animationen, Scans und so weiter. Die Webseite ist 2004 online gegangen und der Name leitet sich vom englischen Wort Commons, also deutsch Allmende, ab im Sinne eines Ortes, den sich die Community teilen kann, den sie alle nutzen dürfen. Und alle Inhalte hier stehen unter einer freien Lizenz, womit sie nicht nur auf Wikipedia, sondern überall auch sonst unter bestimmten Bedingungen nachnutzbar sind. Alternativ gibt es natürlich auch das Tool WikiShootMe, mit dem man im Browser nachschauen kann, welche Bilder in der Wikipedia noch fehlen. Ich empfehle euch, einfach mal danach zu googeln, WikiShootMe. Und ähm, die roten Punkte zeigen Objekte oder Orte, zu denen kein Foto existiert. Ja, und jetzt gibt es natürlich noch tausenderlei andere Möglichkeiten, wie man Bildmotive für die Wikipedia auswählt. Für mich ist es am praktischsten, einfach direkt in die Wikipedia zu gehen, zu schauen, was gibt es da schon, was äh, ist eventuell lohnenswert, welche Bildmotive äh, sehen toll aus, aber die Fotos, die in der Wikipedia drin sind schon, die sehen nicht so gut aus, lässt sich da vielleicht was verbessern und das ist meine Vorgehensweise. Ja, und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, klickt doch einfach auf Abonnieren des Kanals. Und für diejenigen unter euch, die auch schon mal für die Wikipedia fotografiert haben, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr eure Gedanken einfach auch teilen könntet, eure Ideen unten in den Kommentaren. Wie sucht ihr Bildmotive für die Wikipedia aus? Ganz herzliche Grüße aus dem Lassen Volcanic äh, National Park und hier aus Bumpus Hell.